Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym pokazać w jaki sposób ładnie skasowałem sobie około 100 filmów. Tutaj gdzie widzimy uważaj, po prostu pomyliłem i zamiast skasować ostatni film, który tutaj w tej chwili jest pod tytułem 189, ładnie nacisnąłem na wszystkie filmy i po prostu je skasowałem. W tej chwili to co pokazuję to jest granica mojego, no że tak powiem, skasowania, czyli widzimy tutaj 17 grudzień, natomiast film poniżej był z 22 sierpnia. Czyli jeszcze raz uważaj, nie naciskaj na to tylko i usuń, tylko po prostu na ten film, który na pewno chcesz. Także jeszcze raz pokazuję tutaj, aby uczulić wszystkich. Na szczęście miałem jakieś kopie zapasowe, tym niemniej kosztuje mnie to trochę zdrowia i powtórzenia opisów tych filmów. Dziękuję.